بسم الله الرحمن الرحیم عید سعید فطر عید بازگشت انسانها به فطرت الهیشون هست فرصت یک ماهه رمضان فرصت بسیار استثنایی در سال هست که انسان با توجه بیشتر به خدا مسیر نزدیکی و تقرب خودش رو به خدای متعال بتونه طی کنه اونچه که ما در ماه مبارک رمضان انجام دادیم از ها نماز و روزه و تلاوت قرآن و سایر کارهای شایسته همه برای این هست که ما فرصتی پیدا کنیم که در این فرصت طلایی بتوانیم مسیر نزدیکتر شدن به خدا رو طی کنیم شاید اگر ما محاسبه کنیم اگر ما دقت کنیم در کارهایی که انجام دادیم بتونیم بهتر نسبت به این موضوع واقف بشیم اگر در جایی از زندگی ما در کارهای ما در ماه مبارک رمضان کاستی یا نقص و حتی اشتباهی وجود داشت اون رو برطرف کنیم و همین مسیر رو رو در طی سال هم ادامه بدیم چنانچه فرصت رمضان آینده و رمضانهای آینده برای ما وجود داشت بتونیم این مسیر نورانی رو انشاالله تکمیل کنیم و اگر هم این فرصت برای ما تکرار نشد و ما ماه رمضان آخر رو پشت سر گذاشتیم این فرصت توانسته باشد مسیر نزدیکتر شدن ما رو به خدای متعال فراهم کرده باشه امیدوارم با عنایت الهی و استمداد از الطاف خفیه ولی من امام زمان علیه السلام مسیر رشد و تعالی نفس خودمون رو طی کنیم و همواره در این مسیر بندگی و مسیری که انتهای اون به خدای متعال منتهی خواهد شد قرار داشته باشیم